құрметті оқырмандарым арнама қош келіпсіздер қыз тағдыры әңгіме жалғасын қабыл алыңыздар қыз тағдыры екінші бөлім сабыр біраз уақыт үйінде болды да гүлдерді іздеуге қайта шықты оны таппай табанынан тозған сабыр бір орында тұрып айналасына көз жүгіртті сонау жақтағы қырларға қарап тұрып кенеттен жүрегі бір жамандықты сезгендей болды ол сол қырға шыққысы келіп ойланып ұзақ тұрады жоқ мүмкін емес деп іштей табана тартпай тұрды осы кезде қасына айша кеп қалады ол үйінен әкесі ұйықтап жатқанда гүлдарды іздеуге көмектесу үшін шыққан екен сіз жағдайыңыз жақсы ма мен сізбен бірге іздеуге шықтым деді айша жоқ рахмет әкең іздеп қалар деді сабыр жоқ ол ұйықтап жатыр әдетте сапардан келгенде ұзақ уақыт ұйықтайды деді айша алайда оның адамдары бар ғой деді сабыр оларды анам тамақ беріп айналдырып отыр мені анам жіберді деді айша жақсы онда мен ана қырға барғым кеп тұр деді сабыр мүмкін емес ол жақта не істейді деді айша біз екеуміз оңаша кездесіп жүрген жеріміз оның үстіне менің жүрегім бір нәрсені сезіп тұр деді сабыр жарайды онда барайық бірге деді айша алайда сен шаршап қалмайсың ба деп сұрады сабыр жоға қайта сізге серік болып бір жағы өзім де серік қалармын деді жақсы деген сабыр айша екеуі сол төбеге қарай бет алды сабыр үнсіз келеді айша болса оны сөзге тартып гүлдар екеуінің махаббатының қалай бастау алғанын сұрап қояды сабыр болса аздап үнсіздіктен соң оған екеуі туралы айтып береді осылай жол қысқарып олар қырға да жетіп алып еді сабыр айналасына барлап қарап келеді кенет сонадайдан жатқан қорқынышты бейнеге көзі түсті анау не болуы мүмкін қарашы деді айшаға білмедім бәлкім біреу қоқыс әкеп тастаған болар деді айша кеттік көріп келейік деген сабыр сол жаққа қадам басты айша еріп келеді жүріп келе жатыр көз шынында тұрғанмен жете алар емес айшаның тұла бойы діріл қағып қояды ол да сол жерге ертерек жетсек екен деп шаршаса да сабырдан бір елі қалмай асып аптығып артынан еріп келеді сабырға қараса түрі қашып кеткен оны еркін айша қорып қояды ішінен өзі сабырға ғашық бола тұра гүлдар аман табылса екен деп тілеп те келеді міне әлгі бейнеге жақындай түсті сабыр болса о құдайым мүмкін емес тек менің басыма сала көрме егер шынында ол рас болса мен не істеймін деп дауыстап келеді иә анадайда жатқан бейне адамның бейнесіне ұқсап жатыр еді айша да оны байқады аяқ қолдары дірілдеп келеді жаратқан ием өзіңе жар бола көр деп күбірлеп те қояды сабыр жүгіріп барып көргісі келгенмен жүрегі дауаламай тұр жақындаған сайын әлгі бейненің көйлек киген адам екені айқындала түсті осы кезде сабырды тылсым күш тартқандай болады бейне бір мен мұндалап тұрғандай өзіне қол бұлғап жатқанда сияқты сабырдың жүрегі алып ұшып қалай жүгіргенін байқамай да қалды айша да қалыспай жүгіріп келеді иә енді екі үш қадам қалып еді сабыр жерде жатқан өз сүйіктісін жазбай таныды о жоқ неге бұл рас болғаны ма тек олай болмасыншы құдайым жар бола көр деді алайда дәл жанына барғанда гүлдардың жансыз денесін көріп жоқ сүйіктім мен, о жоқ құдайым неге былай болды жоқ гүлдар жаным деп отыра қалып құшақтап айқайлап жылады айша да қасына отыра кетті гүлдар әпке жоқ бізді тастап кеткеніңіз бе деп жылап отыр гүлдар жаным мен саған не болды мұны саған кім істеді жоқ сенің жаныңды қинаған жауыз кім сені мұнда әкеп тастаған кім деп өкіріп жылады сабыр иә қатал тағдыр қос ғашыққа жуастық танытпады сұм ажал екеуін осылай айырған болатын шын сүйгендер қосылмайды деген осы екен денесі мұздап қалған жансыз жансыз жатқан сүйіктісін алға қарай көтеріп сабыр келеді қасында айша үнсіз жылап келе жатыр бір жағы ауылдасының ажалы болса бір жағы сүйген жігітіне жан ашып сабырды қалай жұбату керектігін білмей үнсіз еріп келеді сабыр ауыл ішіне де жақындап қалып еді ауылға кірген бойда оның гүлдардың өлі денесін көтеріп келе жатқанын көрген жандар алдынан шығып о сұмдық құдай ау мұны кім жасаған екен деп онымен бірге еріп келеді сабыр оның денесін көтерген күйі ата анасының үйіне алып барады айша есікті ашып ішке кіреді гүлдардың анасы қызым келді ме деп қуанып жүгіріп шықты да сабырдың қолындағы қызының кесіліп кеткен мойнын көріп есінен талып қалады айша отыра қалып гүлдардың анасын алдына ұстай кетті іштен гүлдардың әкесі де гүлдарым келген деп дауыстап шыға келді сабыр ұстап тұрған қызын көргенде қызым жоқ қызым ау деп еңкілдеп отыра кетті ауыл-аймақ түгел жиылды гүлдардың денесін жуындырып оны кебіндеп ақтық сапарға шығарғалы жатыр беті бүлк етпеген бақыт та келіп отыр еді оның бұл ісі өзінен ешкім күдіктенбесін деген ой ой жан-жағындағы адамдардан оған не болыпты оны қайдан тауыпты деп сұрап та қояды оны естіген сабыр жұдырығын түйіп әрең дегенде шыдап отыр тіпті орнынан тұрмақшы да болғанда гүлдардың әкесі оған басу айтып еді тыныштал ұлым сабыр сақта қызымды ақтық сапарға ұрыс керіссіз шығарып салайық сосын барып шеше жатарсың деді иә қара жамылған үйде шу шығармай енді сүйіктісінің көрін өз қолымен қазуға оның жансыз денесін молаға апарып кетіп бара жатыр еді анасы болса үйден әкетіп бара жатқанда тағы да есінен талып қалады қайтсын енді екі күн өткенде қызының тойында ақ көйлекпен көремін деген анасы қызының кебін киіп ақтық сапарға кетіп бара жатқанын көрген ана үшін бұл оңайға тиген жоқ еді әрі алпыс екі тамырын етіп алғашқы рет құрсақ көрсеткізген ұлы тұла бойы тұңғышы еді әкесіне де қызының көрген қазған көрін қазған оңай тимеген еді қызын жер қойнауына тапсырғанда ол жүрегін ұстап жерге отыра кетті оны сабыр сүйемелдеп көлікке отырғызды енді бәрі де қайтқалы тұр алайда сабыр ғана сүйіктісінің көрін құшақтап ұзақ отырып қалды тіпті қасына қайтамыз деп келгендерге бармайтынын айтып еді көлікте жүрегі ауырып отырған гүлдардың әкесі ғана оны жұбатып ұлым мен қызымнан айырылдым енді сенен де айырылғым келмейді қызым екеуің бірге болмасаңдар да сен менің ұлым болып қала бересің жүре ғой ұлым деп өздерімен бірге алып қайтады көлікте гүлдарының әкесін құшақтап арқасынан қағып отырған сабыр үшін енді өмірдің мәні де қалмап еді алайда жан қайғысын әкесіне гүлдардың әкесіне білдірмеу үшін оны жұбатып келеді үйге кірсе бір бірін жұбатып отырған анасы мен гүлдардың анасын көрген сабыр жүрегі дауаламай қайта сыртқа шығып кетті оны көрген айша артынан еріп шығып еді сабыр аға сізге не деп жұбатарымды да білмеймін алайда мен бұл сезімді жақсы түсінемін мен де сүйгенім жақын жерде болса да оны құшақтап сүйе алмаймын сезімімді оған жеткізе алмаймын тек сіз өмірден түңіліп кетпеңізші деді айша сабыр үндеген жоқ бәрі де үйлеріне тарқасты қаншама күндер бойы сабыр сүйектісін жоқтап ас тағамнан бас тартып еді оның бұл күйін көрген анасының жаны әбден күйзеліп кетті бүгінде сабыр жүзінен күлкі кеткен терең тұңғиыққа түскен ешкіммен сөйлеспейтін жанға айналған айша оның үйіне кейде келіп анасынан жағдайын сұрап кететін-ді. бақытты полиция негізсіз жала жаба алмаймыз деген егер нақты айғақтарыңыз болмаса ол да сіздердің үстілеріңізден жалған жала жауып отыр деп арызданатын болады сол үшін де нақты дәлел бойынша келіңіздер деген еді сол үшін де бақыт осыдан бірнеше айлар бұрын жасаған күнәсін ойламай ауылдан алыс қалаға кетіп жалғанда жапасынан басып алаңсыз күй кешіп еді түнгі клубтан қасына бір қызды ертіп алып үйіне алып келіп күн көруде гүлдәрді мүлдем ойынан шығарған тұғын қолмен жасаған қылмысын мойнымен көтерудің орнына рахат өмір сүріп келеді бүгін гүлдардың қырық күндік асын беруде сабыр сол күнді өткізіп болған соң өмірден бас кешкісі кел ол да сүйіктісі өмірден қош айтысқан жерде өмірмен қош айтысу үшін ымыртты жамылып сәйгүлігіне мініп алып сол естелікке толы әрі қаралы жерге ат басын бұрып еді қалтасына салып алған кездігін қайта-қайта ұстап қояды оны ешкім де байқамағандығын ол өзіне тым сенімді болатын өйткені ол енді тек қана жер қойнауына кеткен сүйіктісінің артынан ертерек оның жанына табылу үшін өзінің жанын қию оған түк те еместігін осылай ешкімнің көзіне түспей атына мініп алып күңгірт басып батып бара жатқан қара бұлтпен бірге батып бұл өмірмен қоштаса салмақты айша үйінде отырған еді оның жүрегі бір жамандықты сезгендей дегбірі қашты сабырдың үйіне барғысы келіп тұр алайда екі кештің ортасында мазаларын алғысы келмей оның анасына қоңырау шалып жағдайын білгісі келбеді. еді алло қалыңыз қалай жақсы қарағым айналайын өз жағдайың жақсы ма аман есен шүкір кештетіп қоңырау шалғаныма ренжімеңіз мен сабыр ағаның жағдайын сұрайын деп едім жағдайы жақсарды ма ас суын ішті ме деп сұрады айша а оқасы жоқ қызым саған рахмет ол сәл ғана түртіп жеді тамағын деді сабырдың анасы жақсы сабыр аға қазір не істеп жатыр бөлмесінде шығар бөлмесінде болса оған тұтқаны бере аласыз ба өз құлағыммен даусын естиін деп едім жарайды қызым сәл күте тұр деген сабырдың анасы ұлының бөлмесіне кіреді төсек адам жатқандай болып тұр алайда анасы көрпені ашып қалған кезде орында жастықтар ғана болған еді оны көрген анасы абдырап қызым ол жоқ не қайта кетті қазір ғана бөлмесінде деген емес пе едіңіз иә ол кешкі асты ішкен соң бөлмесіне кіріп кеткен болатын сонда қайда терезені көріңізші деді айша абыржулы күйде сабырдың анасы терезе жаққа барып еді терезе ашық тұр екен о құдайым ау ол жоқ ұлым қайда кетті деген сабырдың анасының жан даусы шықты сыртқа шығып көріңізші оның аты бар ма деді айша сабырдың анасы жүгіріп ат қораға кіріп еді оның сәйгүлігі де орында жоқ болып шықты тіпті қақпа да ашық тұр аяқ қолдары дірілдеп безек қаққан анасы жоқ ол өзіне бір нәрсе жасамаса екен я алла өзің жар бола көр қызым ол да жоқ аты да жоқ деген сабырдың анасы жылап жүр алаңдамаңыз сіз үйде күтіңіз мен оның қайда кеткенін білетін сияқтым» деген айша оның анасын жұбатып тұтқаны қойды да өзінің анасына болған жайтты айтып көлігіне мінді айшаның анасы қызының сабырға деген сезімінен хабардар еді оған тосқауыл болмай жолың болсын деп шығарып салды көлікке отырған айша дереу рульді сол қаралы жерге қарай бұрды тек қана кешігіп қалмасам екен сабыр өзіне қол жұмсамаса екен деп тілеп те келеді асыққан мұндай жағдайда баратын жер де тым алыс болып кетті жүрегі зуылдап сүйген жетіне асыққан айша қараңғылықтан да қорықпай жалғыз өзі жолға шықты тұңғиықтың тереңіне кеткен сабырдың көзіне нәрсе елестеп кеткендей болды оны тура сол жерде гүлдардың денесін тапқан жерінде біреу дауыстап шақырып тұрғандай еді сабыр сол жерге қарай ат басын бұрғысы келіп еді аты бір орында кісінеп жылмай тұрып қойды ашуланған сабыр атына ей кет жар сен де мені жалғыз тастап кеткің келеді ме деп күбірлеп атынан түсті жануар екеш жылқыда иесін жамандыққа қаймай тұр оны тоқтатқан түрі ғой тек сөйлейтін тілі жоқ дегені болмаса жануарда да түйсік бар олар алдын ала болатын нәрсені біліп тұратындай егесі үстінен түскен кезде тыпыршып тепкіленіп кісінеп қоя берді сабыр оған қарағысы да келмеп еді қолын бір сілтеп алып артына қарамай кете барды қараңғылық басқан жапан далада жалғыз қалған сабырдың көзіне қос көрінді ол алдынан өзін шақырып қол бұлғап тұрған бейнеге қарай қадам басып келеді және де қолына қалтасынан кездігін шығарып алып ұстап тұрған елеспей әлде жын белгісіз сабыр одан қорқан жоқ керісінше жүгіріп келеді айша сабырдың атын көріп сол жерге тоқтады жан жағына қарап сабыр деп дауыстап еді ешкім де үндемеді ол қайта көлігіне мініп көліктің жарығымен оны тез тауып алмақшы болды міне сабыр тура жол гүлдардың денесін тапқан жерде тұр екен айша көліктен түсіп сабыр деген заматта сабырдың айналасын торған әлгі жындар қаша жөнелді осы кезде ғана сабыр басын көтеріп есін жиғандай еді айша сабырдың өзіне жұмсағалы тұрған қолындағы кездікті алды да лақтырып жіберіп оны құшақтап алды сен неге өзіңді ойламайсың а анаңды тым болмаса анаңды ойласаңшы мен ойласам қайтер еді деп жылап оны ұрғылай бастады сабыр ештеңе түсінбей оған қарап қалыпты иә сен соны да түсінбейсің бе мен саған ессіз ғашықпын мен сені сүйемін деді айша сабыр не дерін білмей кәлимаға тілін келтіріп айшамен бірге көлігіне отырды сәйгүлігі де артынан ере берді Көлікте айша оған неге анаңды ойламайсың ол сенің ойлап уайымдап отыр неге бұлай әлсіздік танытасың сенің бұлай әлсіздік танытқаныңды гүлдар көрсе саған қатты ренжитін еді бұлай өзіңе қол жұмсап мәселені шеше алмайсың одан да гүлдарға жа, қастық жасаған адамды тауып оны темір торға тоғытпайсың ба мен сені мұншалықты әлсіз екен деп ойламаппын еркек болып есіңді жиятын уақыт келді бұл әлсіздігіңді келесі жолы көрмейтін болайын мүмкін менің махаббатыма мән бермейтін шығарсың алайда мен саған дос ретінде достық кеңесімді айтып отырмын анаңды қарашы сенен ұрпақ сүйемін бе деп көздері жәутеңдеп отыр қашан өзіне келер екен деп қашанды гүл гүлдарды ұмытып кетер екен деп тілеп отыр алла берген жаныңды алланың өзі алады өзіне қол жұмсау жігітке тән қылық емес деп әбден ұрсып қатты сөйледі сабыр үнсіз ғана өзінің қателікке қадам басқанын егер айша бармағанда ол кезде бәлкім өзіне қомшылық жұмсар еді өзіне елестеген әлгі бейнелерді есіне түсіріп сен оларды көрдің бе олар мені шақырды деп сұрады сабыр олар деген кім түсінбедім деген айша таң қалды не ешкімді көрмедің бе олар селгенгенше менің қасымда болды ғой деді сабыр жоқ менің ойымша қараңғылық басқанда жалғыз жүруге болмайды мүмкін жын болар деді айша иә рас ау шынында мен теріс жолға теріс бағытқа кетіп барады екенмін ғой сен болмасаң кім білет, ендігі қазір дей бергенде айша оның ауыздар аузын қолдарымен жауып тыныш ештеңе естігім де келмейді деді осылай міне ауға да келіп қалды сабырдың анасы сыртта көшеді ызғарлы желге қарамастан ұлын күтіп тұр екен көліктен түскен ұлын жүгіріп барып құшақтап алды ұлым аман екенсің ғой қайда жүрсің деп оның үсті басына қарап шықты да астағфируллах ұлым сен жаман жерді басып қойыпсың деп оны ішке кіргізіп адыраспан тұтатып басынан айналдырды иә сабырдың жаман жерден келгенін ана жүрегі сезіп қойып еді сабыр анасына бар шындықты айтып одан кешірім сұрады анасы айшаға қарап алғысын айтты айша да бәрі орнына келгенін көріп тынышталып үйіне қайтады осы күннен бастап сабыр өзін күте бастады айшаның айтқан сөздерін ойланды оның өзінде сезімі бар екенін қалай аңғармай келді екен деп ойлады бірақ оны сүйе алмайтынын жақсы білетін келесі күні айшамен сөйлеспекші болды айша сен кеше маған өз сезімің туралы айтып едің ғой иә білесің бе мен сені сыйлаймын осы күнге дейін маған көмектесіп келгеніңе рахмет алайда өзіңе де мен сені сүйе алмайтынымды білесің ғой менен үміттенбе деді сабыр білемін тек досың ретінде қара оны ұмытсаң да болады айтпақшы гүлдәрді ана күйде тастап кеткен кім болды екен сен ренжіме алайда мен сенің ағаңнан күдіктенем неге себебі ол үнемі біздің арамызға түсе беретін біздің жайына қалдырмай әрі гүлдарға өзіндік болатынын айтып жүретін егер ол болмаса ше той жасаймыз деп жүргенде гүлдар жұмыс істеп ақша тауып маған көмектеспеші болды сол кезде ол сендердің асханаларыңа жұмыс істепті оны өзі білмеген ақшасын алу үшін бастыққа барған ал бастық бақыт болып шыққан кетпекші болған гүлдарды ол кабинетте ұстап оған өзіне тұрмысқа шығуын айтқан алайда гүлдар одан әрең құтылған ол сол күннен бері гүлдар қорқып жүрді егер ол болса мен саған қалайда болсын көмектесемін деді айша бірақ ол сенің ағаң ғой білемін мен гүлдар әпкені жақсы көремін оны ол күйге түсірген адамды кешірмеймін және ол өз жазасын алуы тиіс мен ертеңнен бастап ағамды өзім қадағалайтын боламын рахмет саған айша деген сабыр оның қолынан алып қоштасты айша келесі күннен бастап бақытты аңдай бастады ол баратын жері тек қала қаладағы түнгі клуб клубтан соң бір қызды ертіп алып үйіне апару бұл қылып күнде қайталана береді айша тіпті оны аңдаудан жалығып кеткен еді сонда да күнде сабырға берген уәдесінде тұру үшін өз аңдыс ағасын аңдай бастады бірде бақыт бір қызды алып шықты артынша баяғы қыз да шығып бақытқа бір нәрселерді айтады ал бақыт қолын бір сілтеп алып өзінің қызымен бірге көлігіне отырып кетіп қалады ал әлгі қыз олар кеткен соң сыртта жылап тұрады не болса да онымен сөйлесіп көрмекші болды бақыт кетті ау дегенде әлгі қыздың қасына барды ол әуелі айшаны танымай қалды айша да оны шошытып алмас үшін онымен жай ғана таныса бастады сосын одан бақыт туралы сұрады әлгі жігіт кім а ол ма барып тұрған оңбаған біреу ғой неге олай дедің жүргінші қыз құмар тіпті ол қыз қызқұмарлығының кесірінен иә не болды жоқ айта алмаймын одан ол үшін ақша алып қойдым не қайдағы ақша айтпаймын мен мазалама деген марал орнынан тұрып кетіп қалды айша бұл жерде бір сыр бар екенін түсінді оның қайда баратынын біліп алу үшін артынан көлігімен ере бастады алайда сол мінген көлікті көп көліктердің арасынан көз жазып қалып еді таппай адасып қалды да ашуланып үйіне қайтты бұл туралы сабырға айтып береді қап қырсық оны енді қайдан табамыз деді сабыр оны сол клубтан күту керек ол қалай да сол клубқа келер анық деді айша ертесіне сабыр мен айша қалаға келіп клуб алдында отырды алайда ол күні марал келмейді бақыт сол жерде жүр оны көрген сабыр ашуланып отыр ол неге ақша берді екен тап қазір барсам ба екен өзінен сұрап алсам ба екен деді сабыр ағам саған бәрібір өзін өз аузымен бәрін айтып береді деп ойлайсың ба жоқ күтеміз деді айша бақыт тағы да бір қызды ертіп шығып кетті айша ағасының әр қызбен жүргенін көріп ағасына жиіркене бастады енді маралдың айтқан сөздері есінен шығар емес расында да туған ағасының гүлдарының ажалына қатысы барына көзі жете бастады бірақ қолынан келер не шара өз ағасын ұстап беруден еш бас тартпап еді қайта қалай да болсын нақты дәлел арқылы бақты қолға түсіргісі келеді бұл туралы қазірше анасына тіс жармап еді сабыр мен айша ауылға қайтты сабыр ауылда өзіне жұмыс тауып сол жұмыспен айналыса бастады ал айша маралды клубқа келер деп екі күн бойы күтеді алайда ол мүлдем келмеген еді үміті таусылған айша ауылға қайтпақшы болады ауылға қарай қайтар жолда маралды көз шалып қалады қуанып кеткен айша оны білдірмей аңдай бастады марал үйіне қайтады айша оның үйін де біліп алды онымен сөйлесу үшін үйінің есігін қақты іштен марал шықты бұл сен бе не мені аңдып жүрсің бе деді марал марал тыңдашы мен сенімен маңызды шаруам бар былай шықшы деді айша иә айта бер не дейсің деді марал мен бақыт туралы сұрайын деп едім ой ол туралы айтпаймын дедім ғой саған өтінемін жоқ айта алмаймын деген марал үйіне қайта кіріп кетті айша есікті қанша қақса да тұрып алды ашпайды амалы тосылған айша үйіне қайтады сабырдың жұмыс жағына барып оған маралдың үйін тапқанын оның шындықты жасырғанын айтады сабыр біраз ойланып тұрды да мүмкін оған біз де ақша беру керек шығармыз сонда ол айтып қалар деді иә ол бірақ пара болып есептеледі кейін басымыз бәлеге қалмаса болды деді айша олай болса оны полицияға айтайық олар бір амалын табады ғой деді сабыр мүмкін көру керек деді айша ол қайтқан соң олардың сөзін естіп тұрған арғы шеттегі дулат бақыттың досының бірі еді ол анау келген бақыттың қарындасы емес пе ол жай жүр мұнда деп сұрайды дулат пен сабыр бір жерде жұмыс істеп жүргендіктен бір бірімен жақсы араласып кетіп еді иә сол гүлдардың ісін қолға алып едік екеуміз ол маған көмектесіп жүр біз бақыттан күдіктенеміз бақыт бір қызға ақша беріпті сол қыз бір нәрсені білуі мүмкін сол күні бақыт қалада болдым деп еді қасында әлгі қыз бар тұғын деді сабыр тоқта сонда айжа ағасын ұстап бергелі жатыр ма деген дулат таң қалды иә ол әділдік орын алғанын қалайды деді сабыр жақсы екен онда мұндай қыз сирек кездеседі мүмкін оның саған ойы бар шығар деді дулат иә ол оны жасырмады деді сабыр сабыр сен дұрыс түсін айша жақсы қыз мен оны бұрыннан білемін тек оның әкесі мен ағасы нашарлау мен де кезінде шатасып бақытпен дос болып едім қазір оған қатты өкінемін саған айтарым мұны достық кеңесім деп біл ол қызды осыңнан шығарып алма мұндай қыз енді кездесуі мүмкін емес гүлдәрінің жылы өткен соң сен оған ұсыныс жасап көр тірі адам тіршілігін жасайды ғой деді дулат иә ол жақсы қыз бірақ білмеймін мен оны бақытты ете аламын ба мен гүлдәрді қалай ұмытамын оның жүрегін жаралап алғым келмейді онымен тек туыс ретінде қалғым келеді бір қызығы ол сол күні не болған менімен бірге білгісі келеді ағасының қателігін солай әшкере еткісі келеді деді сабыр ол қай күні еді өзі деп сұрайды дулат осыдан екі ай бұрын наурыздың басында дейді сабыр а қоя тұр иә ол күні бақыт маған гүлдар туралы бір нәрселерді айтып жүрген оны алып қашамын деп пе әлде оны күйеуге тимейтіндей өзіне қарататын жолым бар дей ме әйтеуір бір нәрсе айтып жүрген сосын ол күні бақыт кешкі ондар шамасында көлігімен қалаға қарай кетіп бара жатқанын көзім шалып қалған түрі біртүрлі қорқынышты болып көрінген деді дулат не бұл рас па достым сен мұның бәрін сотқа айғақ ретінде айтып бере аласың ба деді сабыр әрине қолымнан келгенше көмек беремін дулат сабыр қатты қуанып кетті енді тек маралдан жауап алу керек еді ертесіне сабыр жұмысынан арнайы сұранып айшамен бірге қалаға маралға келеді марал әдеттегідей есікті ашпай отыр оны ұзақ күткен екеуі енді қайтамын ба дегенде үйге жасы үлкен әйел келді ол маралдың анасы екен саламатсыздар ма сіздер кімсіздер бұл жерде неге тұрсыздар деп сұрады ол әйел сабыр мен айша барлық болған жайтты айтып береді маралдың анасы екеуіне үйіне кіргізеді марал бөлмесіне тығылып отыр екен оны анасы бөлмесінен алып шығып оған ұрсып бар шындықты айтуын талап етеді марал анасынан қорқып сабырмен айшаға шындықты айтып береді ол сол күні мені шақырып алып еді мен оны сүйемін қуана келісіп барған. оның қолдары қан екен мен оны көріп қорқып кеттім сосын ол маған қолыма ақша берді де кім сұраса да мені қалада қасыңда болды деп айт деді мен қорқтым. ол маған бір қызды зорламақшы болғанда абайсызда ол қызды өлтіріп алған. оны адам көрмейтін жерге апарып тастағанын айтты сосын мен оған барған берген ақшасының аз екенін айттым ал ол маған ол үшін тағы ақша берді сосын мені тастамайтынын уәде беріп еді алайда ол мені алдады ол күнде бір қызды үйіне алып кетеді өткенде жолығып қалдым оған берген уәдесін бұзғанын айтып едім ол маған жолама деп қолын бір сілтеп кетіп қалды деді марал оларға бар шындықты айтып берді мұны естіген айша жерге жылап отыра кетті ағасының атам өлтіргені аздай оны айдалаға тастап кеткеніне сенгісі келмеп еді сабыр оны құшақтап жұбатты оған қатты жаны ашыды айша бекем бол өзіңе сен енді шындықты білдің енді оған сенің еш қатысың жоқ деп жатыр сабыр міне көп ұзамай бақыттың ісі сотқа да жетеді екі куәгер де өз білгенін айтып береді ең қызығы сол күні оның көлігін сол төбе жақтан көрген тағы да бір адам табыла кетті ол бақыттың көршісі екен көршісі сол күні малын іздеп шыққан алыстан бақыттың көлігін көрген және өзі асығып тұрғандықтан оның жанына бармаған екен сонда да ол не үшін ол жақта тұр деген ой да қалып қойған міне бұл кісі де дулатпен араласып жүрген дулат сотқа бара жатқанда жолығып мән жайды айтып берген ал дулатпен бірге еріп келген ә, болған жағдай бақыттың анасы үшін қатты соққы болды алай ол сол жерде жүрек талмасымен құлайды бірақ бақыттың әкесі ұлына жағылған күйі деп мойындамайтынын айтып сотта шу шығарған болатын алайда ол үшін шу шығарғандықтан оны сот залынан шығарып жібереді сонымен бақыт өз жазасын өтеу үшін оны абақтыға алып кетті арада біршама айлар өтті айшаның да анасы өзіне келе бастады сабыр бұл тұрғыда айшаға алғысын айтты бүгін айша екеуі гүлдардың мазарына барып қайтады гүлдардың рухы енді жай тапқан шығар деді сабыр иә ол сені көріп тұр деді айша саған көп рахмет сен болмасаң мен бұл істі жалғыз өзім атқара алмас едім маған алғыс айтудың қажеті жоқ мен тек әділдік алғанын қаладым және ол орынды деді айша сенің осы мінезің маған қатты ұнайды деген сабыр айшаның қолынан ұстады соңы менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз келесі туындымды жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіз